Привет, мы в Мюнхене на Lightning Hack Day и с нами Макс. Привет. Всем привет. Гость подкаста «Базовый блок», выпуск номер 67, я даже посмотрел, так что послушайте. Макс из э, биржи Hodl Hodl. Э, расскажи, э, что ты делаешь там, что за биржа? А, биржа, peer-to-peer биржа, а, которая использует некостадиальные решения для торгов. То бишь а, под каждый торг, под каждый трейд мы вместо того, чтобы держать у себя в кошельке биткоины, мы открываем мультисик а, счет или мультисик адрес на публичном биткоин блокчейне, и через него происходят все торги. Таким образом, мы избегаем того, что мы не храним, не процессим криптоактивы. Ну, понятное дело, что фиатные активы мы тем более не, не, не храним и не процессим. А, это звучит очень многообещающе, но мы на ивенте, посвященном Lightning Network, причем здесь Lightning? А, ну, Lightning здесь при том, что через несколько дней, ну, конкретно а, в начале июня мы выкатываем lightning имплементацию для биржи ход-выходова. Теперь на нашей бирже будет две, две опции. Одна опция, о которой я уже проговорил с тобой, это непосредственно торги на на блокчейне биткоина, то есть он чейн торги, а другая будет как раз таки Lightning, Lightning опция, торги непосредственно вне блокчейна биткоина, скажем так, офчейн, офчейн торги, эм, и можно будет торговаться через э, Lightning каналы э, напрямую с своими партнерами. И в чем будет для пользователей преимущество такого? Ну основное преимущество будет в том, что это будет значительно быстрее и значительно дешевле. То бишь э, это будет подходить для микротранзакций, Соответственно, если человек захочет, допустим, купить себе там, на 10 долларов или на 10 евро биткоинов, ему будет это дешевле сделать через Lightning, чем делать это on-chain, потому что, как мы знаем, э, сеть биткоина, она периодически может э, работать достаточно медленно и при этом забирать достаточно существенную комиссию за обслуживание транзакций. Э, Lightning как раз-таки эту проблему решает, и в какой-то момент мы просто поняли, что мы хотим иметь две опции. Мы хотим иметь опцию on-chain торгов, которая идеально подходит для торговли большими объемами биткоина. Э, и мы хотим иметь Lightning опцию, которая идеально подходит как раз таки для торговли маленькими э, объемами, когда ты, допустим, словом говоря, у тебя нет так много денег, но ты хочешь там какой-то завидной периодичностью, там раз в месяц приобретать на какой-то небольшой объем себе э, цифровых активов, в частности биткоина. А есть ли какие-то какие, -то, минусы, какой-то трейдов в этом? Потому что, когда я думаю про Lightning, это, конечно, быстро и здорово, но есть же всякие вопросы с, с ликвидностью, например. Мне же нужно иметь на... Если я открываю канал с вами, мне нужно иметь какую-то ликвидность с вашей стороны, если я хочу купить биткоины через да. лайнинг у вас. На данный момент, наверное, основной минус то, что технология еще сырая достаточно, новая, и неизвестно, эм, что может получиться из этого, да, и что может произойти. Поэтому и разработчики этой технологии, ребята из Lightning Labs, и разработчики из других, скажем так, команд, которые делают э, альтернативные имплементации, скажем так, э, они советуют э, гонять или перечислять через Lightning канал небольшие суммы. Э, для нас это идеально, я опять же повторюсь, потому что мы как раз таки подразумеваем, что наш э, Lightning ноуты, так называемые, да, Lightning опцию биржи будут использовать для того, чтобы покупать или продавать маленькие порции. Да, для нас, в принципе, в данный момент эта технология подходит. Единственный минус заключается в том, что э, если на ончейн э, транзакциях и, скажем так, в ончейн э, торгах мы не храним средства и мы просто создаем мультисиг адрес с тремя ключами, и, в принципе, не процессим биткоины ни на э, этот адрес, ни с этого адреса, то с Lightning, к сожалению, ввиду того, что технология достаточно новая, мы держим этот канал и фактически, скажем так, способствуем процессингу этих средств э, во время того, когда этот канал как бы э, остается активным, то есть во время происхождения этого трейда. То есть когда этот трейд проходит, а, там, не знаю, будет, будет там 10 минут или час или два, все это время мы будем держать у себя в кошельке э, биткоины, которые торгуются через Lightning. Это единственный минус на данный момент для нас, потому что мы все-таки позиционируем себя как не кастодиальная биржа. Но, опять же, мы над этим минусом уже работаем. Сейчас у нас основная задача выкатить базовую имплементацию Lightning, а, Lightning торгов. И следующий этап у нас уже есть э, потенциальное решение для некостадиального лайтнинга. Следующий этап – это как раз-таки разработка и внедрение некостадиальных торгов через лайтнинг-каналы. Отлично, здорово. Может, какие-нибудь еще общие мысли по поводу развития лайтнинга и вообще э, блокчейн-технологий? А, общие мысли? Ну, на самом деле, мне кажется, общие мысли надо активнее все-таки начинать этой технологией пользоваться, качать себе кошельки, пробовать, здесь же очень много решений на тестнете, да, то есть не обязательно иметь реальные биткоины, чтобы как-то познавать эту технологию, изучать ее и э, учиться понимать, скажем так. А, блокчейн-технологии, ну, честно, я, будущий биткоин-максималистом, <laughs> как бы слово блокчейн ну, технологии для меня не очень понятно. Я считаю, что будет, наверное, развиваться биткоин э, как ну, технология. Тайнчейн. Да, это, это, наверное, основная технология и основное применение вообще, потому что сейчас мы видим, что парадигма у нас все-таки меняется из, если год назад, полтора года назад все говорили блокчейн, а не биткоин, то сейчас уже все наоборот, сейчас говорят биткоин, а не блокчейн. Понятное дело, что эти два понятия связаны, одно без другого не может. А, но я считаю, что развитие как бы криптовалютная индустрия, она лежит непосредственно в развитии биткоина. Даже при условии того, что я допускаю, что останется какие-то альтернативные валюты, альткоины, наверное, да, это будет, но я допускаю, что все-таки биткоин будет у нас основополагающей криптовалютой и активом на долгое-долгое время вперед. Хорошо, спасибо большое, будем следить за вашими дальнейшими успехами.